吓，又係我，冇錯。每個人都希望美美的。哥頓話俾五分鐘時間我。既然係咁，We start now。哈哈哈！來吧，我們用五分鐘。佢張相應該易整好多啦，哎，麻煩有啊，仲以為佢張相可以好乜好簡單咁整走添， 啊，擦埋個頭添，唔緊要啊，我哋啲次貨嘅唔需要整咁靚啊，係咪先？五分鐘啊，挑戰下，搞錯張相唔影好啲，影好啲咪唔使 cut 得咁辛苦咯，真係啊！ 哇，好 hea 我整得唔緊要啦，呢啲惡搞嘢唔使整咁靚。啊哈哈！我好樣衰真係。啊哈哈！下次見到佢應該唔會俾佢殺死我。唔緊要啦，佢叫我整嘅，係啦。我幫你磨翻靚你啲頭皮。 非常好。用 iPhone 嘅有米仔啊！得噶啦，得噶啦，唔使咁靚噶啦。睇先，睇先。 佢頭髮嗰忽係做乜嘢？Oh shit！好核突啦！Holy shit！沒事沒事，啥咪都沒有，乜事都冇。 我哋再劣都要有個譜㗎嘛，係咪先？你要補翻啲窿窿喎，你睇睇我幾有心思，我整得非常之靚。我覺得我整完之後，哥頓必須攞嚟做 icon。 搞掂，食碗麵。唔係會應該要整埋個表情。哎呀，我覺得佢個表情就係咁樣。 Nice, shocking pink。其實我而家都唔知自己過咗五分鐘未？咦，唔係呢個字體嘅咩？好似真係唔係。啊，呢個點解冇嗰個咁得意嘅？啊！搞掂，得咗 safe. 세이프나이스요샤睇下先時間只係過咗四分五啊幾秒啫，nice！挑戰成功，我哋下次再見，bye。ご覧とスポンサーの提供でお送りします。